Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à réaliser un studio photo sur Trolley Studio Max pour faire des photos de vos produits, donc ça peut être un peu n'importe quel produit, moi en l'occurrence je vais sélectionner, euh, enfin j'ai choisi de prendre un meuble euh, qui est issu du Casmo, comment, Cosmos Browser et donc euh, vous pouvez très bien faire ça avec des emballages alimentaires ou peu importe ce que ça peut être en fait, ça va donner un résultat assez indissociable de la réalité en fait si tout se passe bien. Donc pour ce tuto je vais supposer que vous avez déjà votre modèle avec euh, entre guillemets les, matériaux, donc euh, PBR quoi, en gros, on aimerait un rendu réaliste. Et euh, j'ai estimé que vous avez aussi V-Ray comme moteur de rendu, voilà, parce que moi je vais utiliser V-Ray. Mais si vous avez une version un petit peu plus vieille, par exemple avec les autres icônes, ça change un petit peu, mais c'est similaire en fait, ce sera la même chose, donc vous inquiétez pas si vous avez une vieille version. Et par rapport à 3D Studio Max 2023, il y a aussi le 24 qui est sorti à l'heure où je fais la vidéo, mais il n'y a pas encore V-Ray dessus et mes extensions, donc je reste sur le 23 pour l'instant, mais ça fonctionnera aussi quoi. Donc comment est-ce qu'on peut faire ce studio photo Donc on voit qu'on a notre modèle ici, voilà, donc euh, avec la vue de perspective. Et donc, ce qui va nous intéresser, on va déjà le centrer. Si vous, vous avez votre modèle, hein, comme j'ai dit, je vais assumer, euh, enfin, je vais partir du principe en gros que vous l'avez, donc vous allez le sélectionner. Et vous allez sélectionner ici euh, l'outil déplacement, juste là en haut. Et puis, on va mettre des valeurs de 0. Moi, en l'occurrence, c'est fait. Comme ça, c'est au milieu de la grille et c'est nickel. on va ensuite se rendre dans la catégorie ici, le petit plus, donc l'ajout. Et puis, a la sphère, et on va ajouter directement un plane. Alors, ici, et on va directement commencer à faire entre guillemets les murs de notre studio quoi. Alors je vais juste placer ça là comme ça. On va faire un truc un peu euh, comme ça, disons. Et puis on va centrer le truc. Donc on va appuyer sur, en l'occurrence moi W parce que j'ai un clavier, euh, j'ai pas un clavier français, mais vous appuyez sur euh, Z je crois si vous avez un clavier français. Et puis on va entrer les valeurs de 0, 0, 0. Comme ça, c'est bien centré, c'est nickel, d'accord. Donc là, j'imagine que vous commencez à voir un peu ce qu'on va vouloir faire. Alors, Bon, c'est presque peut-être un peu petit hein, en fait, hein, mais bon, en fait ça devrait aller. Et on va aussi ajouter tout de suite un modificateur, oh, un modifieur plutôt, hein, d'édition de polygone. Donc le edit poly, le fabuleux edit poly. Et puis on va se rendre dans... Alors attendez, on dirait que je découvre avec vous là en ce moment Edge. On va venir directement sélectionner les Edge. Normalement il n'y a qu'un seul, mais là je sais pas pour trop pourquoi, il faut les sélectionner, il faut en sélectionner plus <laughs> apparemment. Attendez, Hop, hop. Donc pour sélectionner plusieurs choses, on reste appuyé sur Shift en même temps qu'on sélectionne. ensuite, j'appuie sur Shift et je drague, entre guillemets. Je, donc euh, je, reste appuyé sur Shift et en même temps, je tire mon, euh, mon, euh, Edge. Et ensuite, je vais monter ici. Voilà. Et on voit qu'il y a un angle qui s'est créé ici. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc on va encore tirer un peu. Et là, il y a une méthode, on va juste rabattre un petit peu encore. Ouais, comme ça, disons. Si vous arrivez à avoir un, résultat similaire, c'est parfait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un deuxième modificateur. Sa méthode la plus simple pour le faire. C'est un modificateur de, subdivision de surface. Donc, on va mettre Turbo Smooth. Et là, on voit directement ce qu'on veut faire, vous voyez. on va ajouter des itérations, d'ailleurs. Et là, on reconnaît un peu la patte des studios photo. Euh, voilà, j'aurais peut-être presque pu mettre un peu plus, un peu plus haut le, studio. Donc, je juste tirer encore un peu le Edge tranquillement, voilà. Et je vais rajouter mon Turbo Smooth, du coup. Alors si jamais vous faites une erreur, c'est CTRL Z bien sûr hein, pour arrêter, ça va de soi. Enfin pour retourner en arrière, donc juste Turbo Smooth. Ok. Et puis on va ajouter quelques itérations. On va mettre euh, deux itérations grand max. Ah, attendez. Voilà. Alors, ok, donc pour l'instant on a fait un peu, euh, on, a fait notre fond, c'est nickel. On va même peut-être pouvoir rapprocher un peu du fond notre, euh, notre, notre objet. Hein. L'objet bouge pas en fait, c'est le fond qu'on va faire bouger. Et bon, il est toujours bien centré des deux axes des deux axes ici. Ok, donc maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est peut-être appliquer une couleur blanche au fond, puisque là il est rouge en fait. Si je veux faire mon rendu, il sera rouge. Si je retourne là, vous voyez, il y a une couleur qui est mise. Alors cette couleur-là, elle s'affichera si je fais mon rendu, mais bon, c'est pas celle qu'on veut. Euh, donc on va aller dans, on va appuyer sur M en cliquant sur notre objet. Donc on clique et ensuite on appuie sur M et on va se rendre dans ce Slate Material Editor qui est le nouveau, enfin qui est le nouveau. Maintenant ça date un peu, hein, mais qui est le, nouveau matériel, euh, editor quoi. on va chercher un V-Ray Material ici et puis on va, disons, on diffuse... Euh, non, on en... Attendez. en fait, je crois qu'il n'y a rien besoin de faire, que c'est bon, c'est directement la bonne couleur dans les paramètres basiques. Ouais, je vais mettre blanc direct, hein, en fait, on va mettre blanc comme ça. Ouais, quoi va mettre un peu plus euh, grisâtre. Vous verrez, après ça vous faites vos tests, hein, bien sûr, ça à vous de voir avec vos produits, la couleur de vos produits, vous sélectionnez, vous sélectionnez aussi euh, votre fond, vous allez dans matériel, assign, matériel, tout sélection, voilà, nickel. Donc ça, on a ce matériel-là. Et après, on pourra éditer quelques trucs. Si vous voulez un effet plus papier, etc. Là, il n'y a généralement pas besoin d'appliquer des maps, euh, des bitmaps en fait. On peut directement utiliser ces informations-là pour dire on aimerait un petit peu plus de glossiness, de roughness, etc. Mais ça, je vous apprendrai à le faire peut-être dans une autre vidéo, mais je vais pas avoir le temps aujourd'hui. Euh, donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir maintenant placer nos caméras, mais j'aimerais d'abord qu'on passe notre scène avec V-Ray comme moteur de rendu. Donc pour ce faire, on va se rendre dans V-Ray, converteur, V-Ray Scene Converter, et on va ensuite simplement cliquer sur Convert. Et là, notre scène passe avec v Donc, on va pouvoir maintenant placer nos caméras. Donc, il y a plusieurs types de caméras. Si on se rend ici, à droite dans la catégorie caméra, on voit qu'il y a trois types de caméras. On a la target, la free et la physical. Alors, la caméra free, chaque chacune de ces caméras a des caractéristiques euh, des caractéristiques bien sympathiques. La target caméra, par exemple, si je la pose, je vais pouvoir poser la caméra où est-ce que je veux qu'elle soit, et puis target mon objet ici, donc euh, en indiquant directement où est-ce que je veux que l'objet y soit. Et si j'appuie sur C, on passe de la vue perspective à la vue caméra. Donc là, c'est ce que ma caméra voit. Donc ensuite, je peux utiliser mes autres plans ici pour monter ma caméra. Et vous voyez que euh, l'angle reste similaire parce qu'en fait, il vise toujours sa target qui est ça. Donc je peux bouger la target et on voit que ça redimensionne directement et donc ça, cette caméra-là est super cool, mais par contre, il y a pas mal d'options qui manquent en fait, où je sais pas trop comment les appliquer pour être honnête. Euh, comme l'aperture par exemple. Ok, donc euh, accessoirement, ouais, donc comme je disais, c'est vous appuyez sur C pour la vue de caméra et puis vous rappuyez sur P si vous voulez retourner en perspective. C'est la même chose là, si vous voulez regarder le haut, vous appuyez sur T pour avoir la vue du top. Voilà, ici j'ai la vue du top donc j'ai pas besoin de le faire, mais voilà. Ou alors vous pouvez directement aussi changer là, mais j'ai pas trop cru bon de l'expliquer, mais voilà, je me dis que ça peut être un peu, euh, ça peut être une bonne idée d'expliquer aussi. Donc on va, je vais juste poser ma physical camera du coup, qui comme une target camera, va pouvoir euh, sélectionner l'endroit où on veut qu'elle regarde. Donc je vais la poser ici. De toute façon, on va modifier ça après. Et ce qui est bien, c'est que vu que tout est centré maintenant, on va pouvoir juste cliquer sur notre caméra. Ici, on pourra mettre des valeurs de 0 ici, 0, 0, 0. Donc voilà, la caméra va en arrière, mais bon, on va pouvoir la remonter. Attendez. On va pouvoir la tirer ici. Hop, et puis ça aussi, on va pouvoir le mettre à 0 et 0 et 0. Du coup, donc ça, c'est, je rappelle que c'est l'endroit. D'ailleurs, on va mettre la caméra ici. Vous, vous sélectionnez là, ici, euh, votre fenêtre, une fenêtre que vous voulez. Puis vous appuyez sur C. Comme ça, on va pouvoir avoir la vue de notre caméra comme ça. Et là, je vais juste monter ça. Hop. À peu près à hauteur de mon siège. On va pouvoir le reculer aussi un peu. C'est vrai que c'est un peu... Voilà, hop. Et puis, monter ma caméra surtout. Et donc là, ce qui est chouette avec, euh, avec cette caméra, du coup, comme je disais, c'est qu'on peut changer d'angle. Et vous voyez sur cet écran-là, là où est ma caméra, si on change d'angle, on voit vraiment que, euh, que ça suit en fait. c'est ça qui est formidable. Et aussi parce que si on veut faire une vidéo, c'est vraiment bien. Par exemple, vous voyez en bas ici, si je désire faire une vidéo, au lieu de faire un simple, euh, une simple image, je peux tout simplement aller dans AutoKey ici. Voilà, je vais définir que cette caméra elle est à cette position là maintenant. Et je peux augmenter, enfin je peux, là en calculant l'image, hein, je peux changer mes images ici si je vais là. Là, euh, on voit que c'est sur 100 images si je fais mon rendu. Donc voilà, on voit 0 à 100 images. Si je veux faire 24 images pour une seconde, par exemple, je sélectionne 24 ici, j'aurai 24 images qui va s'afficher en bas. Hop. Et donc là, on peut dire à la caméra, bon, j'ai pas sauvegardé, mais voilà, on peut dire à la caméra, quand tu es là, tu vas comme ça. vu que j'ai sélectionné AutoKey, vous voyez, ça se fait. Et donc ça, c'est super pour faire des plans assez faciles avec la caméra. Si vous faites de la prévisualisation architecturale ou de produits, c'est vraiment chouette. Et c'est pour ça que j'aime aussi bien cette caméra. Et dans la catégorie ici, euh, si je vais sur Physical Camera, normalement, euh, non, voilà, justement, on peut pas changer l'aperture avec cette caméra. J'aurais bien mais vous montrer ça, mais c'est pas grave. On va voir ça après. Ok, donc je retourne dans ma vue de perspective. Et là, on va sélectionner un angle qui va nous intéresser. Donc moi, je pense que ça peut être sympa si je fais un angle de côté, je dirais. Vous pouvez décaler ça, peu importe, euh, par rapport à l'angle que vous voulez. Ouais, disons que je fais cet angle-là. Voilà. Je peux même un peu tourner mon... Ah oui, alors accessoirement, si vous, si vous cliquez euh, là en haut, vous voyez, sur l'équerre ici, vous pouvez bouger graduellement parlant vos objets. Donc c'est plus cool parce que ça permet d'avoir des, tout de suite une symétrie un peu plus parfaite, disons. Moi, je trouve ça plus satisfaisant, quoi. donc voilà, on va pouvoir maintenant mettre notre lumière V-Ray. Donc on va mettre une, plain light, donc une lampe plate qui ressemble vraiment à un projecteur dans sa manière de fonctionner. Hein. Ça simule vraiment un projecteur très simplement. Donc on va le poser ici. Peu importe la taille, on va le changer après de toute façon, donc c'est pas très important. Vous allez ici, et puis, euh, c'est pas comme une caméra, il n'y a pas la target, là, il va falloir bouger. Et comme vous voyez, une flèche ici qui, est, qui est là, c'est un peu dur à voir sur du blanc, mais il y a cette flèche là qui indique où est-ce que, où est que cette lampe, elle frappe en fait, euh, vers où elle est inclinée, quoi. Et c'est peut-être plus facile avec la vue du top, en fait, justement. Donc euh, voilà, là on voit bien la flèche, c'est cool. Je vais, je vais vraiment le mettre qui pointe du coup mon modèle. Voilà, et on va peut-être un peu augmenter la taille ça peut être sympa d'avoir une lumière de côté pour ça, mais vous pouvez aussi regarder, en fait, il faut vraiment vous inspirer de, studio studios photo dans la vraie vie, regarder des images de studios sur Internet où sont positionnées les lumières, et ça c'est comme des projecteurs en fait, vous pouvez après les régler, et, on va regarder ça après d'ailleurs, comment les régler, et puis, euh, et puis voilà. On va déjà préparer un, rendu de test, entre guillemets, je fais toujours ça moi, pour voir un peu, euh, voir un peu ce que ça donne. Euh, est-ce que c'est bon là en fait Ouais, ça me semble assez bien, juste peut-être reculer. Ok. Donc je vais préparer mon rendu test en allant dans render setup. Donc ce rendu test, je vais le faire sur mon ordi, il n'y a pas besoin de serveur de rendu pour vos rendu test, surtout si c'est une image. Je vais dans initiative et je vais render. Ouais, vous voyez, <laughs> voyez c'est un peu beaucoup de lumière, hein, surtout sur du blanc. On va peut-être un peu réduire, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, donc je vais cliquer ici. Et là, on voit qu'il y a un multiplier. Donc euh, quand je clique sur ma lumière, il hein, faut que je clique sur la lumière, elle est ici dans la catégorie modifier. Et j'ai un multiplier ici qui indique que je multiplie 30 fois la light, ce qui est énorme en soi, mais c'est ça l'option de base, je crois, à moins que ce soit un autre projet sur lequel j'ai bossé. On va essayer avec 7 pour voir. Ça reste... Ouais, je me demande, je vais regarder. Ah oui, alors petit truc, ouais. Si vous sélectionnez pas la caméra que vous voulez rendre, euh, ça va pas la rendre en fait, ça va rendre le viewport dans lequel vous regardez. Comme là par exemple, ça m'a rendu ce viewport là au lieu de celui-ci. Donc ce qu'on peut faire pour régler ce problème, c'est ici sélectionner la caméra qu'on veut, qu'on veut rendre dans tous les cas et appuyer sur le petit cadenas ici. Voilà, vous pouvez faire ça, ça marche très bien. Voilà. Euh, ouais, c'est encore assez fort. Hein. À partir de là, vraiment, vous faites vos tests aussi. Hein. C'est vraiment à vous de faire vos tests, de regarder. Ça peut être sympa aussi de mettre la lumière un peu plus comme ça. Ça éclaire comme ça un peu plus de là, de là où on regarde. Ça donnera un effet plus chic. Faut pas hésiter, vous faites vraiment vos tests, ça prend du temps, c'est normal. Donc je vais mettre pour recours, on va mettre 5 pour essayer. Vous pouvez aussi changer la couleur de vos projecteurs. Moi, je conseille de, vous recommande de les garder blancs. Et puis, vous pouvez aussi changer la couleur du fond. Donc là, je vais regarder si je mets un petit fond un peu plus chaleureux, peut-être pour cette présentation-là, ça pourrait être sympa. Je vais vraiment, je fais des tests hein, là avec vous. Euh, un en tout petit peu plus chaleureux pour voir, sachant que c'est un meuble, ce serait quand même sympa de présenter ça d'un point de vue un peu cool. Hmm, ok, donc là, on peut regarder un peu les correctifs qu'il y a à faire. Moi, déjà, l'ombre, elle me plaît pas. Ensuite, là, bien sûr, c'est trop éclairé. Il y a du grain qui, qui me plaît pas aussi, donc on va aussi mettre un, un, noise remover. On va regarder ça juste après, vous inquiétez pas. Euh, bah D'ailleurs, on va le faire maintenant. Donc pour le noise remover, on va se rendre dans le render setup ici. Voilà. Dans render elements, et ici, on va pouvoir ajouter des éléments dans notre rendu. donc on voit qu'on a les, différents éléments V-Ray. On va sélectionner le V-Ray euh, Denoiser du coup. Et puis le V-Ray Light Mix. Alors pour oula, pardon. Alors c'est contrôle pour sélectionner, on reste appuyé sur contrôle pour sélectionner du coup nos éléments. Et puis, euh, et puis on fait OK. C'est vraiment une fois encore hein, très à l'œil. Hein. En allant dans votre caméra, vous pouvez changer l'exposure pour, se voir si vous voulez que ce soit plus lumineux par exemple. Vous allez ici et puis on va chercher exposure du coup. Alors exposure gain ici, vous pouvez un peu choisir quand vous voulez. Et donc on va pouvoir réduire un peu la force de notre caméra, enfin de notre lumière et modifier l'exposure en fait. Par exemple si je mets 10 en exposure, mais que je prends ma light et puis que je vais descendre le multiplieur à 2. Comme ça, à mon avis, ça devrait le faire. À moins que ce soit toujours... Ah, voilà, il y a beaucoup moins. Ouais, il faut vraiment un petit peu faire vos tests. J'ai l'impression que ça... a même baissé l'exposure de la caméra, en fait, en l'augmentant. Mettons mettre 15 en multiplieur, maintenant. Ok, j'ai fait une petite coupure pour vous épargner ça, mais j'ai passé mon temps un petit peu à, corriger, du coup, le multiplier de cette lumière. Et... Euh, la réception du coup de cette caméra rapport à, la, lumière. Donc euh, attendez juste voir, c'était où que j'ai vu ça. Voilà, donc c'était ce que je vous montrais avant, hein, c'était l'exposure. Donc voilà, j'ai changé un peu l'exposure de ça, puis de la lumière, puis j'ai changé un petit peu la position de la lumière aussi, un peu reculé voilà. Euh, donc euh, c'était quelques options que vous pouvez faire vous-même. Donc grosso modo c'est très simple, vous changez des valeurs, vous refaites le rendu, vous regardez un peu, etc. C'est vraiment ça quoi, le truc c'est vraiment euh, de faire à l'œil. Si je rends maintenant, on voit que ça donne un effet qui me plaît un peu plus. Et il faut savoir qu'ici vous voyez que c'est bien plus éclairé qu'ailleurs. Alors ça, ça va être simple. Ce que je vais faire c'est que je vais de toute façon mettre une lumière en dessus pour entre guillemets uniformiser un peu le tout quoi mais ce sera vraiment pas une lumière pour trop éclairer mais davantage pour uniformiser donc je vais tout simplement placer une autre de mes lumières ici disons là, voilà, à peu près de cette taille. Et celle-ci, on va la faire vraiment haut du coup. Ouais, ça me semble assez bien. On va la faire vraiment haut, voilà, un peu plus haut que le truc même. Hein, on s'en fiche, de toute façon, c'est pas sur la vision caméra, donc ça nous intéresse pas euh, de, faire bien les choses euh, visuellement parlant. Multiplier de cette lumière, juste, juste sélectionner celle-ci si possible. On va mettre 0,5 euh, peut-être. Ah, c'est peut-être un peu beaucoup même, sincèrement. Et puis euh, et donc si je vais sur caméra, que je vais dans mon rendu, normalement ça devrait déjà être un peu différent. on voit que c'est un peu différent, je peux presque même un petit peu augmenter. Hein. Et le rendu est pas fini, hein, si jamais, c'est pour ça que aussi, ça a l'air un petit peu étrange aussi et pas forcément très réaliste, j'ai pas fini le rendu, ça prend trop de temps de une image, je, regarde juste si la lumière va et tout. Donc euh, je, vais, juste un peu encore réduire ça, un tout petit peu, hop, on va aller dans 3.5 peut-être. Et puis je vais euh, aussi changer par rapport à la caméra, puisque là on voit que ça ne me convient pas en fait. Hein. pour mon, produit, on va pouvoir changer un peu la caméra en allant ici, dans Render Settings, euh, Common. là on peut choisir un peu le format qu'on veut, 1920x1080, c'est celui de base pour les écrans. Mais moi par exemple, imaginons que je veux 1000 par 1000, comme pour une photo... Euh, alors attendez, on va aller dans Custom ici du coup. 1000 par 1000, comme une photo qui serait un peu carrée quoi, enfin qui serait littéralement carrée d'ailleurs. Voilà, si je rentre, vous allez voir que c'est 1000 par 1000. Mais forcément, ça change un peu par rapport au-dessus. Et vous voyez, il faudra faire ça, voir ça à l'avance. Mais donc, du coup, on va zoomer. Alors, vous avez plusieurs méthodes pour zoomer sur ces caméras. Soit vous, vous simplement <laughs> positionnez la caméra en avant, soit vous avez ici la focal length. Donc, vous pouvez euh, modifier ça en, injectant des valeurs. Donc, euh, voilà, on va mettre 60 euh, par exemple. Pour centrer un objet, vous pouvez vous rendre dans Physical Camera ici. Ensuite, euh, show save frame. Donc déjà, ça va vous montrer euh, combien, euh, ça va vous montrer à quoi ça ressemble en fait. Vous allez voir votre save frame au format de votre image. Moi, c'est 1000 par 1000, du coup, ça ressemble à ça. Et puis, vous allez pouvoir aller aussi dans... Attendez, c'est peut-être pas là. Ah, Viewport Configuration. Vous cliquez sur Viewport Configuration ici. Et puis, on va pouvoir ici sélectionner 7 Save Frame. Et vous allez mettre 12 et 9. Et vous allez faire Apply. Et là, vous allez voir qu'à votre caméra, hop, il va y avoir un save frame qui va s'afficher. Alors, je sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait, je vais juste refaire. Ça va un peu m'énerver. Ah, voilà, il faut, il faut cliquer sur 12 euh, euh, field grid. Apply. Et là, vous avez votre grid ici qui montre vraiment euh, le milieu, etc. En fait, je vais mettre 4, 3, ce sera plus simple que 12, c'est un peu beaucoup en fait. Voilà, hop. Et là, vous voyez, on a vraiment on peut cadrer notre objet mieux. Il faut savoir que si on clique sur notre caméra, enfin qu'on a la vue caméra, on peut aussi nous bouger la caméra en faisant la molette de la souris. Et là, on va pouvoir un peu bouger nous-mêmes en fait. Ah, le rendu est mieux, le rendu est mieux. On va juste encore un petit peu avancer avec, euh, avec la caméra. Donc on va encore changer, on va zoomer un petit peu plus, c'est ça que je veux dire par là. On va mettre 77 mm. Voilà. L'important c'est qu'on voit pas le studio quoi. Il faut qu'on voit davantage euh, l'objet. Donc évidemment, j'ai hein. je vais un peu descendre aussi. Parce que je remarque qu'on voit davantage ici qu'on bat. Voilà, hop. On a envie de caméra et on va augmenter un peu ça, je pense. Ah non, on va justement peut-être un peu le descendre augmenter la caméra en hauteur du coup, parce que je vois qu'il y a un peu beaucoup de là et euh, très peu de, bas, donc je vais faire un petit peu ça. Je vais monter avec la caméra. Ah non, je suis en train de monter le mauvais truc. Ouais, ça me paraît un peu mieux. Il y a un peu plus du bas maintenant. Je vais recommencer, euh, je vais recommencer un rendu test. Ouais, voilà, le rendu est pas mal, je trouve. Bon, c'est pas non plus euh, la fabrique la plus réaliste que j'ai pu voir, mais j'aime bien, euh, j'aime bien les effets d'ombre, etc. Et bon, il y a encore quelque chose à revoir, la lumière ici, je pense que je peux changer, mais comme j'avais dit, en fait, je vais pas non plus trop perdre mon temps, parce que bon, vous, avez bien compris qu'il faut changer en gros ces valeurs-là, et puis la position de la caméra est un peu tout ce qu'on a vu, quoi, en gros, afin d'avoir le meilleur rendu. Donc c'est des choses qu'on a vues, j'ai pas forcément besoin de trop expliquer, mais j'aimerais quand même expliquer un autre principe assez rapidement. Euh, il faut savoir que euh, la taille de, la, lumière en fait influence sa puissance. Et donc si je vais là et que je décide de baisser la lumière, on va aussi voir que ça va changer. Donc ça, je vais vous montrer ça. Mon rendu change en fait et il faut savoir que les ombres aussi changent en fait en fonction de la taille de la lampe. Pas forcément en fonction de la puissance mais en fonction de la taille de la lampe. Et ça c'est vraiment traître et il faut s'en rendre compte. Et puis, euh, et puis voilà, donc le problème c'est qu'on aimerait parfois peut-être réduire les lampes, la taille des lampes, pour avoir des ombres un petit peu plus prononcées ou moins prononcées suivant ce qu'on veut. On veut voilà, j'imagine que je réduis. Et, euh, et on n'aimerait pas forcément perdre en puissance, ceci dit, on aimerait garder la même luminosité. Donc une bonne technique pour ça, c'est de cliquer sur la lampe ici, et puis à la place de Unit Default, on sélectionne Luminous Power euh, LM du coup. Et alors là, ça n'aura plus d'influence, on aura la même lumière qu'avant normalement. Voilà. Sauf qu'on aura des ombres un petit peu plus prononcées du coup. Donc ça fait quand même une petite différence et ça vous pouvez vous amuser avec ça. Euh, et, voilà, donc vous étonnez pas si jamais vos ombres paraissent un peu différentes, ça peut dépendre de la taille de vos lampes. Mais comme j'ai dit, voilà, vous pouvez jouer avec ça et même faire des petites lampes du coup. Et, euh, voilà. Donc le rendu est vraiment plus cool, euh, je trouve ici comme ça, avec des ombres plus prononcées, donc donc c'est nickel. Une fois que vous avez terminé votre rendu, d'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est simplement appuyer sur le bouton Save Image ici et puis le sauvegarder là où vous voulez, euh, là où vous voulez dans le format où vous voulez. Je vous conseille de sauvegarder en point PNG ou JPEG, c'est les points les plus travaillés en fait. Mais vous pouvez aussi utiliser DDS, mais bon, ça c'est plus pour les jeux vidéo et les textures sur les logiciels quoi. Mais voilà, c'était le petit tutoriel, la petite initiation entre guillemets sur comment faire des photos de produits. J'aimerais en faire un autre tuto un petit peu plus complet avec les HDRI, etc. Et ça viendra. Euh, il y aura une partie 2 quoi. Et si elle est sortie, elle est dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Donc euh, voilà, je vous remercie d'avoir regardé en attendant et j'espère que vous avez appris euh, quelques trucs. Et je vous souhaite une très bonne journée.